Now we are with uh, Khalouf Mohammed, uh, the head of the medical office in the southern countryside of Aleppo, uh, which is related uh, to the Aleppo Health uh, uh, Directorate. Uh, now we are going to ask him about the situation, the medical situation in the uh, southern countryside of Aleppo. Assalamu alaikum. وعليكم السلام Uh, ممكن تحكي لنا عن وضع الطبي في الريف الجنوبي؟ هلا بالنسبه للوضع الطبي بريف حلب الجنوبي اللي هو بيغطي مساحه كثير كبيره اللي هي تقدر بحدود 20% من آه، مساحه المحرر وضع مهمش خالص يعني ما عندنا اي لا مشفى ولا امور حتى موضوع مراكزنا تعبانه يعني بقله الدعم اللي عندنا اكثريه الشباب المتطوعين تطوع وخاصة بالفترة هي صرنا أكثر من شهرين بنعاني من موضوع الإسعافات وموضوع الإسعاف الشباب اللي هن من ناحية القصف ومن ناحية الجبهات ومن ناحية الأمور تمام آه الآن المعدات الطبية في هذا المكان تريد أن تنقلونها في الريف الجنوبي آه ما وضع النقاط الطبية في الريف الجنوبي يعني لماذا هو وضع آه، يعني حساس جدا والوضع هلا نحن صرنا ست سنين سبع سنين من وقت تاسيس مديريه صحه حلب ما حدا عم يطلع علينا يعني بالموضوع هذا، يعني هلا من الصحه الجديد اللي صرنا من خمسة شهور ست شهور صرنا نلاقي شيء ملموس على الارض يعني، خاصه بعد ما اطلقوا الشباب الناشطين والاعلاميين حمله اعلاميه كبيره بشان موضوع المشفى في ريف حلب الجنوبي، يعني لقينا شويه استجابات حسب الامكانيه والقدره اللي بتقدر عليها صحه حلب يقدموا لنا هي الاجهزه. فنحن هي الاجهزه يعني لقينا مكان هو مكان محدد بريف حلب الجنوبي رح تنحط هاي الاجهزه اقل شيء اقل شيء نقدم الاسعافات الاوليه لمصابين القصف ومصابين الشباب هل تستطيع ان تحدد لنا آه، تقريبا المساحه التي آه، في الريف الجنوبي التي هي بدون مشفى اي مشفى هلا الريف الجنوبي يمتد تقريبا تحسن تقول من خان العسل لحدود حماه ومن ابو ظهور لحدود خناصر يعني مسافه كثير كبيره وتعداد يعني سكاني عدد سكاني بحدود 300000 يعني واكثر من هالشيء بدون اي مشفى بدون اي مشفى وشغله ثانيه يعني اللي يسعوا في المناطق اللي عم بصير فيها القصف اللي هي بمنطقه الضمان او بمنطقه الحص بده يمشي بحدود شي 100 كيلو 120 كيلو اذا مو اكثر من هيك لمشافي اللي هي موجوده بسراقه فهي معاناه كثير كبيره ما عدا يعني صار عندنا كذا حاله وفاه من شباب ومصابين وكذا اللي توفوا على الطريق من وراء اني عدم وجود مشفى بهذا الموضوع وبنفس الوقت عم نلاقي منظمات اكثريتها بتتحجج بموضوع اني غير امن ان الريف الجنوبي غير امن ان الريف الجنوبي وضعه كذا ان الريف الجنوبي وضعه هيك بس اني على الارض الناس موجوده والعالم موجوده بس ما في عندنا اي اهتمام من قبل المنظمات بهذا الشيء بس مثل ما قلت لك برجع بقول اني من خمسة شهور اربع شهور من ضمن صحه حلب لقينا شيء ملموس يعني كان موضوع الاستجابه الطارئه بموضوع الدواء اللي انعطى وانبعث لتل الضمان ان كان هلا بموضوع المعدات الموجوده هلا يعني ضمن الامكانيات الموجوده Few weeks ago, many activists and civilians launched a call help that Alib southern countryside of Aleppo without hospitals. About an area of more than 10,000 kilometers without any hospitals. Many people die before reaching the closest hospital in the western countryside of Aleppo. Aleppo Health Directorate responded to that and offered a complete hospital to save many souls in that area. Abdul Kafi Hamdo. Qasim News, Western Countryside available.